Nama saya Rea Viteri Mecing Buduro. Hari ini saya sudah di rumah sunat imam. Sebenarnya tidak sakit dan ujian. Sambil main game PS 2 Rumah sunat terbang mantap.